Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Sahabat atau rekan-rekan operator Dapodik Sekolah Se-Indonesia Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi Bagaimana cara untuk mengganti akun kepala sekolah dari akun operator ke akun kepala sekolah jika kita tidak bisa melakukan login langsung melalui akun kepala sekolah langkah pertama kita buka aplikasi dapodiknya kita tunggu sebentar sampai loading terbuka aplikasi Dapodik untuk 2021 sahabat-sahabat operator yang mana sekarang kita akan menggantikan akun kepala sekolah dari akun operator ke akun kepala sekolah langsung tanpa keluar dari akun operator langkah pertama adalah kita login dulu menggunakan akun operator sekolah klik emailnya dan klik passwordnya saya akan melakukan atau memasukkan password oke kita masuk ke akun operator kita update untuk perubahan password agar kita mudah untuk login login selanjutnya tanpa memasukkan lagi password operator langkah pertama adalah kita klik di profil pengguna di sini di profil pengguna emailnya yang terdaftar ada mapin Praja dan operatornya adalah ganti akun operator akun kepala sekolah ke akun operator tanpa harus keluar dulu ke akun dapodik, dapodik kita klik pengaturan kemudian kita tukar akses pengguna kita masukkan kode registrasi sekolah sesuai dengan kode registrasi sekolah masing-masing kemudian kita klik OK tinggal di sini ada akun ketika dan akun peserta didik kita klik kepala sekolah yang bersangkutan sesuai dengan sekolah masing-masing kemudian kita klik tukar pengguna kita tunggu loading sahabat-sahabat operator inilah akun kepala sekolah untuk SD Negeri 01 Geraja Allah Anda pas saya bagikan kita akan bertemu di bagaimana cara mempublikasi akun GTK dan akun operator sekolah terima kasih rekan-rekan operator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh